servirá de nada. la puerta. Veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Miro la ventana, te con mi mirada, ojos aterrados. Let's go.